Ay, eres muy mal. ¡Ay, ay, ay! Escúchese eso. que el Green está en la casa. Timo que él sea peligroso. Dices la verdad. Estás equivocado, probablemente. Pero es importante que te apoyo. ¡Vamos! с вами я? Ha ha ha. necesito una explicación ahora. ¿Quién se atreve de hacer esto? Ojalá que nada sea robado. Estás reaccionando mal. Tranquilo. Debemos colaborar y ir a las cámaras juntos. Gracias. Eres muy amable y comprensivo. Mira allí ¡Esta! Necesitamos resolver esto ahora y darlo una pelea. Siento que esto te pasó. Sin embargo, podemos obtener nuestra meta con tu coche. Él está cerca. ¿Nani? wait, hold on. This is La Verdad. Pero... Oh, I forgot. Oh, I skipped the line. Wait, just turn this all the way down. I feel like we're going to hear something. Right. Oh, that's all Explication. <laughs> Have I ever told you? yeah! Explicación yes. Aura can say. ah. Why do you I'm saying eh. a. You are saying a tree ve. Like a tree ve. No, it's a tre. A treve. Yes! I ah, put some sass into it. Alright, here we go. Why do you think there's Spanish Spanish? <laughs> oh, I don't know. That's so, it's so weird. Mirai ayi pelea. fine. I think that's